Thank you. I el que vam veure és que també valia la pena que fossin ells que vinguessin al Teleset eh, encara més, no de forma mm, separada a fer un curs, sinó com a tal, com, com a grup d'avis que vol ocupar una estona a la sala i per tant doncs, fer les seves activitats. I aquí és on es va anar eh, generant una dinàmica que em vam dir que els dissabtes era gratuït per la gent gran, completament, la connectivitat i a partir d'aquí i de fet de posar alguns ordinadors al casal doncs es va generar un grup de persones que ve dos dies a la setmana i en el qual doncs s'ensenyen entre ells, o sigui s'ajuden entre ells. No és un curs, nosaltres no intervenim si no ens ho demanen, sinó doncs que ells eh, bueno, es van explicant. I bueno, això n'hem dit voluntariat digital, com li podíem haver dit d'una altra manera, però en tot cas és gràcies a les seves ganes doncs, que, que això és possible. Nosaltres hi posem l'espai i ells doncs, s'organitzen. Doncs, Nosaltres l'ajudem en el que li calgui amb ella i el grup, però s'ho fan entre ells. I creiem que és una molt bona manera, de, és un molt bon servei que pot donar el telecentre, que és això, senzillament obrir les portes, aquí teniu l'espai, els ordinadors i ja està perquè doncs, els interessos i tot plegat doncs, flueixen d'una manera més, eh, més espontània que si és un curs en què tu doncs, estàs eh, diguem bueno, seguint un esquema d'uns continguts concrets. No? Però ja fa uns anys el que vam fer una mica fruit dels primers cursos d'iniciació va ser uns materials de formació que jugaven amb la idea aquella de que el ratolí no mossega, i de que és una cosa simpàtica i llavors inclús això de fer uns dibuixos, de fer uns dibuixos doncs, de ratolins amunt i avall que volien explicar els conceptes més bàsics del, del, de l'ordinador, de la informàtica en general. No? I això seria un material de suport doncs, que estan fent servir ara. Jo vaig entrar, la, el motiu d'entrar jo aquí va ser perquè tinc els fills de Mèxic, el meu fill, i cada dia em puc connectar amb ell. Degut a això, doncs, vaig agafar afició a venir cada dia, com aquell qui diu, i aquí, mentre escrivia amb ell, llavors sempre aprenia alguna cosa del nou que anava sortint. Vaig fer uns quants cursets amb aquests joves que hi ha, i bueno, he fet moltes coses. I ara pues, doncs, eh, estic aquí fent de voluntària per ensenyar a la gent gran del casal d'avis, d'aquí Ribes. Jo fa, ja, ja dic, des del primer dia que van obrir el Televall, el Quim Roquer em va iniciar a que provés a intentar de posar-me dintre l'ordenador i escriure el meu fill i al veure com contestava, doncs això em va animar molt. I ells doncs, alguna cosa també els hi ha portat ara aquesta gent a fer alguna cosa no? i a aprendre, perquè si no quedarem molt enrere. Voluntària em vaig decidir perquè feia ja dos anys que demanaven al l'alcalde de Ribes, i aquí al Televall, que a veure si es podien posar un ordenador allà, perquè, és clar la gent, no tothom guanya masses diners per poder pagar classes. Ah, llavors jo li vaig dir, si ens poses l'ordenador allà al Televall, ai, al Televall, perdó, al casal d'avis, doncs jo m'ofereixo a ensenyar-los a la gent que vulguin aprendre'n. I de moment doncs ja, ja heu vist, hi ha uns quants, em falten alguns perquè ara ja és l'estiu, però bueno, hi ha una mica de cua per poder fer classes. Els hi costa, eh? A veure, no és el mateix fer-ho quan ets jove que quan ets gran. i em va dir, vine allà, ja veuràs que a més d'aprendre et distrauràs i passaràs el temps més bé, i així ho faig. Prenc a poc a poc perquè aquesta edat ja ens costa més. Jo ja venia trucat també a Barcelona una mica a la biblioteca, no? ja, ja vaig començar a tocar jo a de mica en mica, no? Bé, clar, alguna vegada preguntava alguna coseta, però clar, quan sé que es té que, que t'informin, com aquí tinc la companya Montse que va dir que ja me podia ensenyar una mica, pues, és interessant que te, algú t'expliqui i t'ensenyi, que res, no? <clears throat> I per això ara estic aquí pues, practicant una mica. Bueno, ara està fent el correu, el correu ja més o menys ja el sé enviar i no sé què veu. bueno, si obrim també, no? El Google, allò que, que posa quatre lletres i ja te surt el que vol, no? Que surt un maco que a mi m'agrada, no? Perquè t'informes en seguida d'una cosa que t'agradi, no? amb molta voluntat, però em costa una miqueta. Però m'agrada, m'agrada. Eh? Bueno, jo vaig fer el pensament amb la meva senyora, perquè teníem el fill a Mèxic, i esclar, ens van dir que anava molt bé, que ens comunicaríem de seguida, ens van ensenyar i vam dir, carai, això sí que ens interessa. I des d'aquí vam anar agafant i Jo vaig quedar més enrere d'aquella perquè ella és més espectacular que jo. Ah, jo estic treballant, eh? Uh -huh. tinc, tinc comerç, una botiga, i no em deixa gaire temps lliure, però a partir del febrer vaig començar, va la que la Montse ho feia, i vaig començar els dies que puc, també perquè no puc venir els dies que ho fan, i aprofito perquè eh, m'agrada molt buscar, m'agradaria poder arribar a saber alguna cosa i per això vaig intentar. Espero que amb el temps i amb la paciència de la Montse aconseguim poder ser una mica... I arribarem a poder desenvolupar una mica per, per aquest món. Vaig fer un primer curset que van ser de vuit dies durant un mes, que veníem dues hores. I, però després han passat això set o vuit anys i no havia tocat mai més un ordenador, clar, i no sabia ni com s'enxufava. Eh, llavors el meu fill, un cantarín de vell que havien de llançar me'l van donar, però allò i res <laughs> és el mateix. Així és que no em serveix absolutament de res bueno, i ara torno a començar aviam si ens hi anem a posar. En aquesta sí que vam tots. Busques aquí, busques aquí, tot ho trobes. A tots els que venen el dissabte, la gent d'aquí, els treballadors d'aquí, també s'ho passen bé. Veure que això ho tenen ple. Sí, perquè si no... Perquè els donem vida, els donem al·licient. Vol dir que, a part de que siguem grans, també, no sé, sí, també sí. ens comprenen i ens ho passem molt bé. L'Eduard, el Francesc, que hi han aquí cada dissabte, són molt trempats i ens ajuden molt. Jo demano, demano que ens en ensenyin a tots. Bé, la professora no pot amb tants de poc, eh? Que cada dia creixen més. Si hi és algun altre voluntari, sí. aniria molt bé. Aniria bé que n'hi hagués un altre que també li donés una mica de... Eh? perquè Hi havia per tots, eh, per ella i per tots, i encara n'hi hauria molt més dels que hi ha ara, eh? Això segur.